subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. kiri kanan kiri putar putar cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatiku Hai sayang ayo kita happy happy Kita goyang dua jari Kanan kiri kanan kiri